Në një botë ku jetojnë vetëm dragonjtë ose ndryshe të quajtur Dragamons, tashmë kjo botë nuk është aspak në harmoni siç ishte kohë më parë. Një keqbërës me emrin Grim Server shkatërroi Dragamarin, por i vetmi i cili e ndaloi sadopak ishte dikush me emrin Cyrus. Por historia nuk mbaron me kaq, sepse pasi kaluan disa gjenerata, një djalë guximtar, kurioz dhe shumë miqësor me emrin Dax zbuloi një kristal rastësisht me një shok nga një tjetër territori. Pasi ai mëson historinë e kristalit, Daxi dhe Boragani janë gati për një aventurë të re që duhet të bashkojnë territoret dhe vendi Dragamar të bëhet një. Dragamons Çdo të premte, të shtunë dhe të diel do të postohet vetëm në AlbTunes. Na ndiqni!